А где Ромка спит? Вот на подушке. Угу. Когда нет меня, он здесь спит. Угу. А я поснимать у видео. Маленько посмотреть. <laughs> Это кухня. Вообще неудобно. Поэтому пей лимонад с сушками. Сушки еще есть. Ну, я пью. Хлеб, Зато у меня дома, блин. Затариваем по самой не хочу. Я теперь говорю, мама говорит, ты похудела? Я говорю, я в четыре раза больше стала. Ну, Они ну, простые. Ну, Сейчас я замерзну, я это денусь. А типа банили или что-то. Соседская хата. Это вот оно самое. Вот этот домик, там смотришь, там сразу второй, да? Вот этот? Да. Еще какой? Там он потом по улице, там такой же, как этот домик, это там наши узбеки доделывают. А. -а. Увидишь его потом. Рядышком. Вон он, крыша. А, все поняла, ага. Тоже. С одной фирмы. творческая особенность. Я им задание дал, они ничего не сделали. Приехали от матери. Буду снова задание. Надо доски убрать. Иначе их увезут потом. Thank you. поменьше косячь. Хотя. Потом проходит время. Ну, несколько. Пять, шесть построек 6 все научится делать, она не погибнет. Угу. Слова не скажи. Пока ничего не умеет, так это. Угу. То есть ты говорил, тебя на ничего не осталось. Они просто, не знаю, они тонкую работу не умеют, учиться. Учись. Вот, им потолок остался, там далеко, здесь потолок остался. Карнизы подошли. Апельсина, она всегда вкусно пахнет. Пока дом молодой, он все равно будет вкусно очень пахнуть. Это он только когда состарится, уже выветрится. Так это он отличается запахом. Или в бетонный дом заходишь, или деревянный. Вообще большая разница. стоит он, ну, я не знаю, ну, 70 лет он всяко разно стоит. Если он защитным обработанным материалом, то есть, угу. не бояться. А вот только потом обложить кирпичом, все. Ну, ну вообще он ничего не будет. Стоит, ну. Он будет вентилироваться, не мокнет нигде ничего. Ну, у нас же так кирпич... Я же тебе говорю, у нас нету настоящих кирпичных домов. У нас вот так брусовые ставят и обкладывают кирпичом. А выглядит как будто кирпичный. Ну, так и канадский ручку найдите там от это от окошка. А? Ручку от окошка тоже найдите. А их он дал 6 штук, по-моему, Ну, значит, одну надо ручку. Да. И сверло. И ни одного человека там Ромку потом минут на 10. такая работа, Саш, что ты ее уметь надо, видишь, делать. Плинтуса ставить, угу. двери. Дверь 8 сантиметров. Тут вот откос надо делать. Чтобы не сколько. Обновить надо. Ну, вот такая она сложная, которую я раньше не любил, я могу. Никто не поможет ничего. Только если поддержать. Сначала делаю. Ну, обычно на дверь у меня уходит ну, часа два полностью, если навесы сделать, угу. поставить и обналичить уже все готово. И поставил одну сторону обналичить, уличную. Так вот, вас так правильно, сторону обналичивать. Все. Они 20 часа все делали в одну сторону. Потом попросил один хозяин люки сделать, ну, как вверху мы идем, комната, а тут пустое место остается. Жалко же пустое угу. место, да, остается. Там можно временный пол например, да, и все, а хоть правильно? Ну, эти делают же шкафы, как встроенный шкаф. Ну, а Сдви... Дверку, сдвигать обычно или как, чтобы если мешает. Ну и вот я три дверки они делали двое суток. <laughs> Это вообще, я такой ужас был. Соответственно, два брата, его 45, это 50. Один на другого старший, орет на младшего. Вот обидится, уйдет, часа два где-то ходит. Вот ты сколько высчитывалось? Ты что, дурак, что ты на работе? Куда ты пошел? Он говорит, не обозвал. Я ну и что дальше? Я тебя не обзывал, работай. Да ему в морду работайте дальше. Да? 你看那送的都是东西。 пошел ночью, а утром минус 5 градусов, и все заледенело, то есть Угу. Лестницу поставил, на лестницу залазит, высотой наверное, 6 метров лестница, ну, где-то метров 5. Угу. Я вижу, лестница покатилась. <laughs> Я вижу, у него мор такая, все, он ужас такой, И мне там погнул Конечно, блин, пролететь Второй такое. раз ты говорю, летишь, я ты что, совсем не понимаешь? <laughs> Икар <laughs> прирожденный. ну ты бы увидел лицо, я знаю, я с ним вот это Приднестровье. Так у вас сколько там квартир, ну, твой дом стоит продать? Там же ни работы, ничего нет. Двое детей у него полуголодом сидят. А чтобы домой съездить, у них же на евро все считается. Угу. Ему 18 тысяч надо, ну смысла нет. Ну, Капец. Угу. Uh -huh. Ну, нет. 30 тысяч долларов. Я говорю, ты что, продавайте вы, я вам построю. Еще деньги останутся, половина останется. Ты дураки, что Че мебель купите ну, новую или одежду? Две авангард устроил. Теща там одну Саня. Однокомнатную квартиру продал за миллион, дал им миллион. Я им 10 на 10 дом построил. Ну, внизу отделку не делал, но хватило на электрику, на отопление и на сантехнику хватило денег. А вверху у них дочке 14 лет. На втором этаже я под фанеру комнату одну сделали, 20 квадратов. Утеплил, все. На втором этаже ничего не хотели 100 квадратов вышло. Только все равно домик-то 10 на 10, это же кошмар. На миллион 100 квадратов. Mm. -hmm. У нас там все там, либо квартира у тебя хрущевка, да, там сколько mm. там, 16 квадратов, либо 100 квадратов. Вот внук этот погиб, я тебе рассказывал, жена его через год годовщина была на этой же машине разбилась. Угу. У нас ну, вот учится там, вот, бабушки, брат двоюродный получается, то есть ну, мама в одной жизни. Я второй фронтовик, медаль был, он парализованный был на одной стороне. Угу. Ну, я поцеловал, сходи самогонки, принеси, мне 15 минут. Вот, вот. Я пошел на пойду сам. Короче, пошел. А человек на одну сторону, ну, с костылем ходил. я смотрю, он, короче, он полетел в погреб. Споткнулся и полетел. мне это страшно, я же знаю, что человек больной, да еще в Угу. Представь, что он только поднимается без костыля. Ну, как вот бывает, что вот подвезован был, да, и все, кто, о, нифига себе. Распарализовало. Ну, видно, ударился, как что-то он задел. Нерв какой-то, наверное, высвободился и все. Один нерв был зажат где-то. Ну, тетя не было. Манюра, она, ну, бабушкина ровесница. Вот ты знаешь, вот не знаю, настолько вот я ее люблю, вот, такой человек, она полная такая была, светлая. Я не знаю, если заезжал, бабушка уже когда отец ее перевез, если мимо просто всегда к заезжал, она вот всегда, она была начальником цеха молокозавода, нам когда в детстве отправил на работу. Можно было месяц работать, больше нельзя было, угу. Uh -huh. малолетки. Я там вот мороженое, сметану, молоко, знаешь, вот я там наедался. <laughs> До отвала. Питался только этим, только молочным, без, без всего. Одним мороженым. не могу. Вот я пытаюсь найти. А не Васина фамилия. А Пашка работал, сын, он в этом закрытом, где, ну, для ракет что там делает, там у меня есть подземный завод. Ой, ну, он там работал самых ну, после армии. Он женился, тоже как-то рассказывал. На цыганке никто не хотел, они женились. Всю жизнь живут. Старше лет на пять. Все против были. Ну, потому что это, ну, друг на друга же зуб имеет. Ну, не, Цыган много. Очень много. И целый, ну, целый район они такие. Ну, нормально цыгане работают, паспорта были. Я вот никого не могу. Еще вот на хору там знаком фамилия начинаю. Вот отца это, с кем он жил-то, чуть Толя умерла. Раньше его получается. Я Ленку, дочку, не могу найти. Они где-то здесь живут, в Владимирской области. Хотя бы в интернете. Я был по фамилии, по девичью фамилию знаю, значит, матери. Наземцева. Она, может быть, это ниже ведущая, разные мужья были. Может, и старше Наземцева, может, она нет, я, я просто не знаю. Да замуж вышли, она фамилию замуж, поменяли и все. Замуж она вышла, они разрешение брали. Она родила лет, наверное, в 17. Угу. Уже, потому что у нее светки было. Так, когда я курганин был отца. Так, 95 год она уже в школу ходила. То есть. Она уже, то есть, вот уже внучка, то есть у нее, да, наверное, уже школу. То есть они вообще не все, как, как вот у угу. тот же самый 17-18 а. лет, короче, ей что, 32, она бабушка уже. Ну. Два... <laughs> Все, я вообще... Та 16 лет, это в 16 а, а лет, и все. Такая скромная была Зойка, она, короче, 57 -го года. Да вообще, она замуж после младшей вышла. И алкоголик попал вот всю жизнь живет и мучается. А брат, короче, там что произошло? Он когда приехал, он же Украине же. так? Угу. 69 -го года, 70 -го, да, они, короче, схлестнулись и кое-как растащили, ну, чуть-чуть. Ну, ну. Чуть не поубивались. Пожар насилен, угу. то есть в разные стороны, его отправили, ее отправили. Угу. Я не знаю. Ну и что, и что вам? Что вам разрешал, я его не знаю. Не дали им, короче. Вот ну, тоже жизнь, на, на случай зависит. Так же жизнь Она вышла, он в армию ушел тоже ну, как она там. Ну, дети, дети, дети. Ну, 18, там, 17 лет. Обои, обои, какие еще одного ребенка. А там у бабушки воспитывал. Нет. И квартиру она ест, а они сестры за квартиру разругали. Мне чуть ли война не началась, я вот, ну, просил. Угу. Вот, пообъясни, я говорю, я объяснял, приехал, я говорю, Зоя, тебе квартиру поменяли. Это моя там доля была, все, я строил этот дом, то есть я работал на стройке. Отец получал квартиру на меня и на себя. Я там даже не жил никогда, ему бы не дали никогда. Они объединили, двухкомнатную сделали. Угу. Когда замуж вышла, ей одну, то есть тогда можно было поменять двухкомнатную квартиру на две однокомнатные, спокойно. Угу. Они поменяли себе однокомнатную, ей однокомнатную. А младшей ничего не оставалось, ей оставили, который остался в итоге. Она начала за нее еще войну, какая, им тебе дали квартиру, все, ну. честно. Ну кое-как это взрослый человек будет адекватный. Она тем более не дочки, а вот внучки. То есть, завещание было на внучку. То есть. Хотя внучка уже родила. Мама сказала, она говорит, завещание оставить когда? Она говорит, я на дочери оставляю. Я говорит, не знаю, кто сколько она рожает. Меня, говорит, это не интересует. меня, говорит, два ребенка, которых я родила, <laughs> вырастила. И все. А как вы там, говорит, дальше будете делить? Меня, говорит, не интересует. Хотите, говорит, продавайте. Не хотите, говорит, живите. Захотите одна другой подарить половину, допустим, да? Ну, подарите. Только, говорит, не ругайтесь, и все, то, говорит, с того света прокляну. На моих глазах, я говорю, я видел, я видел такое, что потом... У них было все, они в ресторане ужинали, ездили, ну и сидели. Соседи квартиру снимал. Я на старшую дочь. А как получилось? У них неплохо как это, пенсию задерживали. Да нет, они жили хорошо. Ну и, короче, нам столько не помогали. Деньгами, я говорю. Угу. внука подсовывали. И что-то редко не выпивали, она выпила. И вот на моих глазах коридор вышла, ты мне больше не дочь, короче, я тебя проклинаю. И вот после этого было все у них, был BMW, который там ни у кого не было, он за 2,5 миллиона. Сейчас у них вообще ничего нет, то есть они в квартире за квартиру тысячи тонн должны квартплату, то есть все. Жизнь на глазах сломала вся дребезгина. Вот оно проклятие. Mm -hmm. Это же самое страшное, родительское проклятие, это, это ну, страшнее ничего не бывает. он говорит, только чтобы не ругались. Поэтому я живу, вот когда прошлый год, когда вас нашел, я чувствую, я говорю, что не все простили, что вот когда не идет, даже вот работа не идет, это что-то не идет. Я же понимаю, просто человек, что значит не все еще нормально. И вот потом иду в церковь. Владенцова, я первый когда-то потом написал. Угу. Пришел в церковь, холодно, неуютно, пришел там, отстоял службу, все там раз написал. Ну, вот. выходить чаще. сейчас я всегда любой выходной время есть. Просто иду свечки ставлю за упокой и да. благодарность Богу, что мы... А, что тебе можно благодарственные записки давать. Сейчас как я раз знаю, пост заканчивается. Да, я не понимаю просто. я, видишь, я приходил, за Алиску только ставил. Я никому ага. не вот, там же копейки стоят, 100 рублей в месяц, например. Да, например. да там что-то копейки да, можно я заказывать. Не понимал, Сделаем Сделанное лицо вас снимают. <laughs> Если он в этот раз что-то накосячит, а эту насильно. Че? Че хотел спросить? <laughs> Запарницо с этой, с обрешеткой делать? А вам не надо, ветровых не будет. У вас только низ подшикло надо. Понял, да? Ну, <laughs> Она там за лицо, за подлицо и будет у тебя, если ты доски ставишь. А что, другая что Нет, я веду вниз сюда. Да. За подлицо. За подлицо. Три доски ветровую не ставить, только это, только доски подшивать. А? Да, да, да, да. Да. Домой приедем это. Ролики вот эти соберу, хочу смонтировать, попробовать. Это музыку наложить, там, что тебя какую-то скачала. И чтоб галопом. Так-то долгое кино. А на ускорение поставить. Еще пол там ших-ших-ших сам собрался. <laughs> А, а разговоры все закрыть вообще нафиг, и музыка поверх, да и все. А если формат не получится, надо будет в программу скачать фабрику форматов, формат поставить. почему? Я, узбеки так это называют. Да не знаю.

videos. Ты не замеряешь сантиметром? Сколько? Сантиметром не замеряешь? Чего? Ну, сантиметром не... Ну, вот этим вот. Как... Рулеткой не замеряешь? А то бы знал, какое расстояние долбил бы наугад. Значит, закрылки. В это все равно надо. Не засекли ничего. Этот на улице под дождем по следу наверное. И на сделать, чтобы они распертые были, чтобы покрывали, закрывали. все. Ну, вот это левый будем ставить. Левый. Самолет достану, ставь его туда. Аккуратно. За подлицо. Улица за, подлицо, пускай не подумаю а я в сантиметра выше сделать. И это тоже же самое также. Костян, подай ножовочку. Чего не? Ну, я закрытую открыл. Mm -hmm. здесь нет или есть? Есть дюймовка. за подлецов и подпорой. Раму держи, где я стою. Выходи, выходи. Раму держи, как вот.

И сюда что-то вставь, я покажу, чтобы не бежал. Ну, не важно, нет, вытащить его, на ну, пулю. Давай, вверх сначала, давай, сделай. Выше лучше поставить, да, чтобы оно это лицо смотрело. Нет, давай это под лицо сначала сделай. Я, я накреплю. Не, на этом вообще закрыли. Не открывалось. Не знаю. Там, наверное, вы. Вот они тебя делали. Угу. И пришлось закрывать. А там светится меня хозяин приисков, а почему? У меня утепленный дом там. Я там где-то еще трещину видела. Да? Я там какую-то трещину еще видел. Где? На потолке. Да я потом покажу. Что фурнитуру не смотрели, поменять просто. Да, они там уже были, когда привезли. Кошка треснула. Mm. Не знаю, что. Мои забыли. Поставлю. Браван вообще качественный. Ромка-то пьет витамины эти? Лекарства пьет? Витамины не знаю, лекарства он пьет. Угу. Или он так всегда? Сейчас, сейчас угу. Там пока стой, уйти через окно потом. Ты витамины пил? Привет. Сейчас пойдем почитаем. <laughs> Доверия нет, Алисы нет. Зря контролировать. Ломать тихо, там. А? А? А? Да надо угол отпилить что-то. Внизу там убедил. Нет, нету. Градус примерно. А там нет, там у тебя не такой градус, это 45 градусов. Вот этот. Так, подожди. Вот этот давай пильнем. да, и вот это попробуем. А по факту по этой будет делать. Вы потом это постекли здесь. Одно окно стекле Ну да, сколько, ну сколько стекли по времени? Одну или два, может Ну там вытащить бы штапики нормально. Ну хоть одно застеклить после этого. И этот Суп горох проводить. Ага. Сейчас курицу сваришь вместе с этим картошку. теплее, и это солнышко. Да, просто там 4 дня, у меня дождь написано. Ну, он уже поменялся, тоже смотрел. Сейчас ехала, прикинь, какие-то бараны поджигали возле домов метрах двадцати огромную траву вот эту, которая большой огонь дает. Уже дым до Москвы дошел, они все жгут, бараны. я понимаю, в своем огороде ты жгешь, чтобы у тебя плодороднее земля была. Так и то, надо безопасно жечь и в своем огороде. Уж гори так сам. Не, они просто пустыри жгут. представляете, по брусам. Их так много. Это я только начала, у меня просто уже рука отваливалась. И там половине, ну где-то написано 50-60 рублей километр. А где-то ничего не написано, а где-то без... Э, про доставку звоните, спрашивайте. А у многих, кстати, все есть. И утеплители, краски, все-все-все. Зайдем и до осени. Угу. После себя. Вот как у бабушки есть дом из, из бруса сделал, такого простого бруса. Угу. И обшит вагонки под брус, все. Угу. Цена одна и та же. Он просто вот теплее будет, потому что там промежуток воздух же 5 сантиметров ну. получается. Но он не продуваться не будет, то есть ветром ничего. Вот они полный. Обманули, сделали полный правильно. Надо и переделать полностью. Может, ну, они сэкономили так? Может, и мало привезли утеплителя, они сэкономили. А ты домой когда поедешь? М? Когда домой поедешь? Домой, домой, домой. Когда? Сейчас поедем. интересно. Сегодня кошку видела задавленную, пока сюда неслись. Ну, там, где петляла дорога между деревень. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, наши рыбаки где рыбачили? Надеюсь, не на льдине, у них ума хватит. <laughs> Вот, ну, по крайней мере. залив на островах. Вот тоже так дорога между этими протоками. И остров. <laughs> Как на остров идешь. Но им здесь нечего сторожить, они уже ушли Нет, от пункта охраны. Эко-маши. Или не камыши. А, клево. У нас камыши не найдешь. У нас в лужах почему-то растут камыши, а так нет. Пофотать.